Eso roza el, el maltrato animal, ¿eh? Serían las contrario que lo van a, los van a reventar sí o sí. Me ha dejado una vida y le voy a bajar a Reno. Lol. <laughs> Pringao. But of course. Oh, bother. Extraordinary. We're gonna be rich. Doom for you. Job's done. Ay, me ha fallado el reno. Tengo una carta repetida. LOL. LOL. <laughs> LOL. Es verdad que caquedité el mazo antes. Va, Edité el más hace un momento y metí una carta repetida. Que noob.